Leo na kukaribisha katika taarifa yetu ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na chama cha walimu mkoani Manyara chaiomba serikali kuangalia kuingilia kati mikopo yenye masharti magumu ambayo imekuwa changamoto kwa walimu. Kwa hayo na mengine mengi, mtazamaji, na kukaribisha, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais Samia Suluhu Hassan akemea tabia baadhi ya viongozi kutochukua hatua dhidi ya miradi isiyoendana na thamani ya fedha. Watanzania watakiwa kumwenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa vitendo. Kwa habari za biashara na uchumi, wananchi watakiwa kuacha tabia kufanya biashara katika maeneo ya reli. Kwa habari za biashara na uchumi, wananchi watakiwa kuacha tabia kufanya biashara katika maeneo ya reli. Katika habari za kimataifa, Korea Kaskazini yafanya tena majaribio ya makombora yake. Na katika habari za michezo na burudani, timu ya Kagera Sugar kuwaandika Ruvu Shooting Jumamosi hii CCM Kirumba, na nyota wa PSG Neymar Jr hatarini kufungwa miaka mitano jela. Mtazamaji unaweza kutufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman. Karibu mtazamaji, tuanze na habari za kitaifa. Rais Samia Suluhu Hassan amekemea tabia ya baadhi ya viongozi kutochukua hatua dhidi ya ubadhirifu na miradi isiyoendana na thamani ya fedha katika maeneo yao ya kiutendaji hadi pale mbio za mwenge zinapokuja kubaini kasoro zilizopo katika miradi hiyo. Aidha, amezitaka mamlaka za kupambana na rushwa za TAKUKURU na za eka kufanya uchunguzi wa kina katika miradi iliyokataliwa na mbio za mwenge wa uhuru. Taarifa zaidi na Mariam Emily. Rais Samia Suluhu Hassan ametoa agizo hilo akilihutubia taifa katika kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru, wiki ya vijana, pamoja na kumbukumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere zilizofanyika katika uwanja wa Kaitaba. Hatuwezi kuendelea kuvumilia uzembe na kutowajibika kunakosababishwa na vitendo vya rushwa na ufisadi. Ni lazima tuwajibike na ni lazima tuendelee kupambana na rushwa. Ni washukuru vijana waliokimbiza mwenge wa uhuru mwaka huu na walioshirikiana nao kwa kazi kubwa ya kukemea rushwa kwa vitendo na kuikataa miradi ya kifisadi. Awali kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mwaka 2022 Sahili Geraruma, licha ya kuipongeza sekta ya maji kwa kufanya vizuri, ameelezea baadhi ya kasoro zilizobainika katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Zinatumika mbao ambazo hazijawekewa dawa, untreated chambers, kuwezekea zinatumika nondo na flat bars zenye ujazo mdogo, kinyume na maelekezo ya wataalamu. Chavez. Vipimo vya udongo na vifaa vya ujenzi havizingatiwe na hivyo majengo kupasuka kabla ya kuanza kutumika. Waziri wa Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu Profesa Joyce Ndalichako amesema mbio za mwenge zimekuwa na matokeo chanya, huku waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Hamza Juma akiwataka Watanzania kuendelea kuwaunga mkono viongozi wa serikali kwa juhudi zao za kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, hapa ilibainika kwamba vijana wanafanya marejesho, wanapeleka fedha katika halmashauri, lakini halmashauri haziwasilishi fedha hizo katika mfuko mkuu wa maendeleo ya vijana kupitia Mwenge wa Uhuru. Fedha zimefuatiliwa na halmashauri zimeweza kufanya marejesho ya jumla ya shilingi bilioni mbili milioni mia mbili na tisa elfu arobaini na tatu na mia tatu hamsini na nne kuendelea kuziunga mkono serikali zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na inayoongozwa na mama yetu mpendwa eh, Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika kuunga mkono katika harakati za maendeleo. Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2022 umetembea kilomita 39273 katika halmashauri 195 na kukagua miradi 1293 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 650. Mariam Emily, Star TV, Kagera. Tukisalia huko huko mkoani Kagera, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango ametoa wito kwa Watanzania kumwezi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa vitendo, ikiwemo kufanya kazi kwa bidii pamoja na kupinga vikali rushwa. Makamu wa rais ametoa wito huo wakati akitoa salamu za serikali kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa ibada maalum ya kumwombea baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika katika kanisa kuu Katoliki mjini Bukoba mkoani Kagera. Miaka ya mwanzo alisisitiza sana uhuru na kazi. Kwa Watanzania hili ni jambo la muhimu sana. Ni lazima tuendelee kufanya kazi ili kuleta maendeleo ya taifa letu, na kila mmoja kwa nafasi yake. Nawaona waheshimiwa masista hapa, najua kazi yenu kubwa ni kusali na kutuombea, kuiombea nchi yetu na kuiombea ulimwengu. Msichoke, najua mnafanya, lakini mwendelee kufanya kazi hiyo. Lakini pia mababa, mapadre na waumini wengine wote, lakini pia sisi tulioko katika utume ndani ya serikali, ni lazima kufanya kazi. Ibada maalum ya kumwombea baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere imeongozwa na askofu wa kanisa kuu Katoliki jimbo la Bukoba Mhashama Methodius Kilaini na kuhudhuriwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wa dini na serikali. Mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine, Benki ya Dunia imepongeza Tanzania kwa usimamizi mzuri wa uchumi na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayopata fedha kutoka kwenye taasisi hiyo ikilinganishwa na nchi nyingine nyingi za Afrika. Taarifa ya Beni Mwipaja inasomwa studio. Pongezi hizo zimetolewa na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia anayesimamia kundi la kwanza la nchi za kanda ya Afrika, Dr. Taufila Nyamadzabo alipokutana na ujumbe wa Tanzania unaoongozwa na Waziri wa Fedha na Mipango, Daktari Mwigulu Nchemba kwenye mikutano ya mwaka ya Benki ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF jijini Washington DC nchini Marekani. Dr. Nyamadzabo amesema kuwa Tanzania ni nchi ya mfano katika usimamizi wa uchumi ambapo licha ya majanga ikiwemo changamoto za uviko 19 na vita inayoendelea baina ya Urusi na Ukraine, tathmini inaonyesha kuwa uchumi wa Tanzania uko imara na nchi inakopesheka. We expect the commissioner to continue to work hard to utilize, to utilize uh, uh, either funds and the uh, permanent secretary decide to also ensure that projects in, in, in Zanzibar are, are, are, are are implemented. Yeah, sure. We had the chance of visiting a girls' school yeah. and other, other places uh, in Zanzibar. Ameahidi kuwa benki yake itaendelea kuisaidia Tanzania katika jitihada zake za kukuza uchumi na kuwaondolea umasikini wananchi wake kwa kusaidia rasilimali fedha zitakazotumika kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kiuchumi na kijamii. Kwa upande wake, waziri wa fedha na mipango Daktari Mwigulu Nchemba amemweleza Dkt. Taufila Nyamadzabo kwamba uchumi wa Tanzania unazidi kuimarika na serikali itaendelea kuchukua hatua muhimu kuhakikisha uchumi unazidi kuimarika na kuleta ahueni kwa wananchi. It is our expectation uh, with these measures we are taking uh, we will, will improve uh, in the near future uh, around uh, 5.6.3% eh, eh, or higher, eh, benefiting from the implementation of economic programs, uh, some of which we have already agreed with through AIDA, AIDA 20. Aidha, Dr. Nchemba ameishukuru Benki ya Dunia kwa kuitengea Tanzania jumla ya dola za Marekani bilioni 2.1 sawa na shilingi trilioni 4.9 katika mzunguko wa 20 wa IDA Julai 2022 hadi Juni 2025 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo inayotarajiwa kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi pamoja na kupunguza umasikini wa watu wake. Mpaka sasa Benki ya Dunia imewekeza zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 7.2 sawa na takribani shilingi za Tanzania trilioni 16.7 kwa ajili ya kutekeleza miradi zaidi ya 29 nchini Tanzania, ambapo kati ya miradi hiyo 24 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 6.41 ni ya kitaifa. mpango wa kuwajengia vijana kuwa na nidhamu katika utekelezaji wa majukumu yao kivitendo unaelezewa kusaidia kupandikiza vijana walio wazalendo kwa taifa lao kama alivyofanya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Taarifa zaidi wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa hatujui makabila yao. Miaka ishirini na mitatu ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere anayekumbuka kwa uwajibikaji uliotukuka, uzalendo uliotamalaki mwenye historia nzuri isiyokuishia ham pale unapodurusu kurasa zinazozungumzia historia ya taifa la Tanzania, jinsi anavyochukia rushwa na jinsi alivyoikemea kwa herufi kubwa. Safari anakumbuka mwalimu aliwaita wa Korea, North Korea 85 wakawa wanatuzulisha ushirika wa uzalishaji Ni katika kongamano lililoakisi maisha ya Mwalimu Nyerere, kikiwa chuo cha Sauti kimewakutanisha wataalamu hawa. Lengo ni kuelezea changamoto na mafanikio ili vizazi vijavyo viendelee kujifunza. Kwa muda wa miaka saba Mwalimu Julius Nyerere na wenzake walisafiri na wakazunguka Tanganyika wakitumia usafiri wa Land Rover 109 na sisi wazee roho ngumu sana za za zilikuwepo Tanganyika. Tena ilikuwa haina sio double human ni mbaya wanatembea wawili, msaidizi wake anatangulia mbele, yeye anakaa Wakiwa mkoani Mara, uongozi wa chuo cha Mtakatifu Agustino unatembelea makazi ya Baba ya Taifa na kutambua kuwa vijana wa sasa wana kazi kubwa ya kufanya kwa ajili ya nchi yao, na tuendelee kumkumbuka katika maisha yetu yote, lakini sio kumkumbuka tu, lakini tutende mali tuombesha, tutende. Manake kama tulivyoona na tulivyosikia, alikuwa mwadilifu, alikuwa kiongozi ambaye hajenui, alipenda watu, alikuwa na upendo basi tumuige. Ni wito hasa kwa vijana kwamba na profesa ameshasema kweli kwamba hatu vijana wengi hawamfahamu vizuri Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ni wito kwa vijana kwamba waende wakaisome hiyo historia wamfahamu vizuri Mwalimu Nyerere alikuwa anajaribu kufanya nini, na kama profesa alivyosema hapa, swala ni kumwenzi, sio kwamba kila kitu alichofanya ni kizuri kwamba tunajifunza maisha haya ambayo mwalimu ameya, ameyaishi. Ndio maana watu wa mataifa mbalimbali wanakuja mahali hapa kuyaenzi, kwa sababu hata ile familia yake alivyoishi nayo inaonyeshana kabisa kwamba ule mmoja na mshikamano. Ni maadhimisho yanayofanyika kila mwaka, lengo ni kutambua mchango waliotoa kwa taifa la Tanzania. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Kwengineko, viongozi na jamii kwa pamoja wametakiwa kumwenzi hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuhakikisha wanasimamia na kufuata misingi ya utawala wake ikiwa ni pamoja na kusimamia amani, kujenga umoja na kukataa ubaguzi wa rangi, dini na ukabila na kukataa rushwa. Jofesini Mweswaga ametuandalia taarifa hii. Hayo yamebainishwa kwenye maadhimisho ya kumbukizi ya kifo cha rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo katika kata ya Kiwangwa wameadhimisha siku hiyo kwa kufanya usafi katika eneo ambako kutakujengwa kujengwa shule mpya ya sekondari. Alizungumza masuala ya rushwa, alikemea sana katika sisi watumishi wa serikali lakini pia ituasa tujiunge katika vyama vya wafanyakazi. Tunamshukuru sana Mwalimu Nyerere kwa kile ambacho alikiwaza siku za nyuma. Sasa leo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hili la, la, la, la, la miaka ishirini na tatu bila mwalimu unaona ni namna gani watu wanaguswa na mambo ambayo aliyafanya mwalimu toka kipindi cha nyuma, lakini mpaka leo bado yanaishi. Kwa heshima na taazima ya Mwalimu Nyerere, mimi na waasa wa Tanzania waendelee kuchapa kazi. Diwani wa kata ya Kiwangwa Marota Kwaga na mwenyekiti wa vijana sisi mkata ya Kiwangwa Kemedi Mtawa wanasema wamepokea shilingi milioni mia moja arobaini za ujenzi wa shule mpya sekondari na kwamba wameamua kufanya usafi Oktoba kumi na nne katika eneo ambako kutajengwa shule mpya sekondari ili kuunga mkono jitihada za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere za kukemea ujinga, umaskini na maradhi na ndani ya kata yetu ya Kiwangwa tumepokea fedha shilingi milioni arobaini kwa wananchi. Tumewahamasisha siku ya leo katika kumbukumbu kumbu ya kumwenzi Mwalimu Nyerere, tukaona tuje kwenye eneo hili kwa ajili ya kufanya usafi. Leo tuko hapa katika kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yeye ndo shujaa ambaye alitupa uhuru wa nchi hii. Nikiripoti kutoka mkoa wa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Serikali imeanza kusimamia utekelezaji wa sheria ya uhifadhi wa rasilimali za wanyamapori kwa kuwavisha baadhi ya wanyama vifaa maalum vya mawasiliano kufuatilia mwenendo wao miongoni mwa njia za kudhibiti athari za mwingiliano shughuli za kibinadamu na uhifadhi. Sera na sheria ya uhifadhi wa rasilimali za wanyamapori ya mwaka 2007 inasisitiza matumizi ya tafiti zenye mwelekeo wa kisayansi kuendana na upatikanaji wa taarifa za wanyama hapa ni hifadhi ya taifa Mikumi kunakofanyika uzinduzi wa zoezi la kuweka vifaa maalum vya kufuatilia mawasiliano ya wanyama, sehemu ya utekelezaji wa mradi wa kukuza utalii ukanda wa kusini mwa Tanzania. Wataalamu walioongoza zoezi hilo wanasema pamoja na dhamira ya kudhibiti mwingiliano wa shughuli za kibinadamu na uhifadhi, pia itasaidia kufuatilia mwenendo wa wanyama wenyewe ili kuweza kufuatilia mienendo yao, wanaenda wapi, wanatoka wapi, wanapita wapi, ili ziweze kuzisaidia mamlaka za uhifadhi na askari jamii. Sera na sheria zinatuelekeza kufanya utafiti, kwamba utafiti huu tusaidie katika kufanya uhifadhi ambao unatokana na mwelekeo wa kisayansi. Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana ndiye ameongoza zoezi hilo. Kwa hiyo hawa wanyama pia tutawalinda, lakini pia changamoto ya ujangili, wakishakuwa na kola tunajua idadi wako wapi, na hata majangili inawezekana kudhibiti kutumia hizi kola, ili tuendelee kuchangia pato la taifa ambalo sasa hivi pato la taifa ni takriban asilimia kumi na saba tunachangia pato la taifa, lakini asilimia tano fedha za nje, na tuna mpango wa kuendeleza kuongeza mapato ili ifike takriban shilingi dola bilioni sita ifikapo 2025 na watalii takriban milioni tano ifikapo 2025. Zoezi hilo kuvisha alama za mawasiliano linatazamiwa kuwa ndio mwarobaini kudhibiti changamoto ya muda mrefu, athari za mwingiliano wa wanyama kwenye makazi na shughuli hizo za uhifadhi. Wanyama kama tembo tunatumia hizi watu wanaelekea wapi. Zaidi zaidi ni kwa katika mambo ya wananchi. Wanyama kama twiga ni nembo ya taifa, kwao tunawalinda kwa nguvu zetu zote kuhakikisha kwamba hawaguswi na wanaweza kupiga Wakulima sasa watalima sehemu ambazo haswa Kilosa walikuwa halimi kugepea uh, tembo na madhara ambayo yalikuwa yanatokea kutokana na tembo. Sasa tembo wamedhibitiwa. Tayari zoezi hilo limekwisha fanyika pia katika hifadhi ya taifa Ruaha kuweka vifaa maalum vya kielektroniki kufuatilia mawasiliano ya wanyama kutoka hapa mkoani Morogoro. Omari Huseni kwa Star TV. Asante sana Omari Huseni kwa taarifa hiyo. Chama cha walimu wilayani Babati mkoani Manyara kimeiomba serikali kuingilia kati mikopo inayotolewa na baadhi ya taasisi za kifedha ambayo ina masharti magumu yanayowaumiza walimu wanaomba mikopo hiyo. Zakaria Mtigandi na undani wa habari hii. Ni mkutano mkuu wa walimu wilayani Babati mkoani Manyara ambapo mwenyekiti wa chama cha walimu wilayani humo Erasto Filipo ametumia fursa hiyo kuiomba serikali kusaidia kudhibiti baadhi ya taasisi za fedha zilizoweka masharti magumu ya kutoa mikopo. Mikopo kuumiza hii, naomba kamati ya ulinzi na usalama, tunaomba mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mgeni rasmi anakuomba sana. Mwalimu amekopa, ana tatizo. Tatizo la mwalimu lisichukuliwe kama kuonewa sasa na makampuni haya. Sisi ni wanyonge, lakini tunaweza tukadai haki. Mimi tuombe mwenyekiti, ukienda benki moja kwamba haya ni kwako nafanya na mengine sio ya kwetu, basi mpeleke kwa viongozi wetu wa mkoa, kama ni kanisani wakushughulikia kanisani, kama ni ya kwao wayashughulikie. Naye katibu wa CWT wilaya Babati Kibibi Rukindo amewataka walimu wilayani humo kuacha tabia za utoro na ulevi, vitendo ambavyo vinachangia kushusha hadhi ya utumishi wao. Chama cha Walimu Tanzania CWT amesema kuwa chama hicho hakitamtetea mwalimu atakayefanya makosa ya kiutendaji makusudi kwa maslahi yake binafsi. Zakaria Mtigandi, TV, Manyara. Mtazamaji, tuelekea jijini Dar es Salaam ambako kutokana na changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi, kamati ya kudumu ya Bunge nishati na madini imesema kwa sasa Tanzania inategemea nishati ya gesi kwa asilimia 60 katika kuzalisha nishati ya umeme. Tupate taarifa zaidi amesema wakati kamati hiyo ilipofanya ziara ya kutembelea kituo cha kuzalisha umeme kilichopo Kinyerezi, Dar es Salaam na kukagua miundombinu ya kuzalishia umeme. Kamati hiyo imesema pamoja na kutumia gesi asilia inayozalishwa mkoani Lindi na Mtwara, pia ingetamani kuona gesi hiyo ikitumika katika kuzalisha shughuli nyingine za kiuchumi. Ndiyo inatusaidia gesi kuweza kupata umeme, lakini tamaa yetu ni kuona kwamba gesi hii itumike kwenye matumizi mengi zaidi, ukiacha tu umeme, kwa sababu unapokuja kutumia gesi kuzalisha umeme, ukishaiunguza biashara imeisha. Lakini ukiweza kutumia gesi hiyo kufanya mambo mengine eh, basi zile shughuli za, ki, za kiuchumi zinaongezeka zaidi. Kwa upande wake, mhandisi Athanasius Nangali, kaimu mkurugenzi wa TANESCO, amesema hadi sasa kituo cha kuzalisha umeme kina mitambo ya kisasa iliyowekwa na serikali na kwa asilimia kubwa wataalamu wake ni kutoka ndani ya nchi. E, wataalamu wote kwa asilimia mia moja wanaokiendesha kituo hiki e, ni wataalamu wa Tanzania wenzetu. E, serikali imekuwa ikitupa sapoti kubwa kwenye uzalishaji wa umeme kwenye vyanzo mbalimbali, na sasa hivi e, tuna chanzo kingine cha maji cha bwawa la Mwalimu Nyerere ambayo inaendelea. Kwa hiyo mimi tu nipende kuwapongeza kuipongeza hii kamati kwa kuja kujionea wenyewe. Gesi asilia inayotumika kuzalisha umeme katika kituo cha Kinyerezi tu huchakatwa kutoka mkoani Lindi na Mtwara, na kituo hicho kinategemewa kuzalisha umeme megawati zipatazo 240. Gladness Mbise, Star TV, Dar es Salaam. Serikali imeshauriwa kuwekeza zaidi katika sekta ya elimu na kuongeza ubunifu miongoni mwa wasomi ili kuzalisha wahitimu wanaendana na soko la kimataifa. Ni katika kumbukizi ya miaka 23 tangu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo wadau wa elimu mkoani Arusha wanakutana kujadili hali ya elimu ilivyo. Mdau wa elimu Profesa Nuhu Hatibu anaelekeza kilio chake kwa serikali juu ya kuongeza ubunifu unaoendana na uhitaji wa mabadiliko ya kiteknolojia. Elimu yetu ya sasa, ambayo na mimi ni wapo kama profesa, inafikiria kwamba ama tunadhana tunalotekeleza kwamba tunaendeleza ubunifu na uvumivu chuo kikuu. Hata chuo kikuu chenyewe sio kwenye digrii ya kwanza, ni digrii ya pili ndio tunaanza kufundisha watu ubunifu na uvumbuzi. It is too late. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Arusha John mongela anaeleza kuwa licha ya mkoa huo kuwa wa pili kwa wingi wa taasisi za elimu, lakini bado kumekuwa na uchache wa wakazi wa mkoa huo wanaotumia vyema taasisi hizo. Uwepo wa taasisi hizi kwenye mkoa wetu hatujautumia kwa, kwa jinsi ambavyo tuna tunadhani taasisi zingeweza kutuinua kama mkoa. Labda tungependa tuwasikie na wenzetu, mnadhani tufanye nini? Mnaweza kuwa na mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya mkoa wetu. Nao baadhi ya washiriki katika kikao hicho wanatoa maoni yao juu ya namna Tanzania inavyoweza kupiga hatua katika kukabiliana na maadui watatu wa taifa ambao ni maradhi, ujinga na umaskini. Dhana hiyo ya mapinduzi mwalimu aliyokuwa anaisisitiza haijaeleweka vizuri sana. Kwa hiyo bado hatujaweza kumwondoa adui ujinga kama mwalimu alivyosema kwa kasi ya mtupo wa mshale. Bado tunasuasua, tunalegalega. Kwenye sekta ya elimu yamefanyika mengi sana. Tumesikia jinsi baba alivyokuwa anasema e, swala la ujinga, na kwenye swala la ujinga, wakati wa enzi za mwalimu kulikuwa na elimu bure. Hata mimi nilisoma enzi hizo za elimu bure na sasa hivi tunaona awamu ya sita nayo imeanza, imerudisha kuanzia awamu ya tano elimu bure. Kwa hiyo ni kutembea na maneno ya mwalimu. Hadi kufikia sasa mkoa wa Arusha umepiga hatua katika sekta ya elimu kwa kuona shule za msingi 837, sekondari 269, vyuo vikuu saba, vyuo vya walimu tisa, vyuo vya ufundi stadi 56 pamoja na vyuo vya MEMKWA 132. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Na jamii imetakiwa kutumia vyakula vya asili kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali kwa kuwa virutubisho vinavyosaidia kuimarisha mwili vinapatikana katika vyakula vya asili. Taarifa zaidi na Shabani Lupimo. Vyakula vya asili ni utamaduni unaoelezwa kuanza kupotea nchini licha ya kuwa na faida lukuki kwa afya ya binadamu, hasa katika kuimarisha kinga za mwili kwa ajili ya kukabiliana na magonjwa mbalimbali mbali. Katika miili yetu inatusaidia kujenga kinga ya mwili katika kujenga kinga ya mwili na pia inatusaidia kukinzana na magonjwa mbalimbali ikiwemo kansa, kisukari, ugonjwa wa presha. shauri jamii turudi tuliko mababu zetu walipokuwa. Sasa hivi hapa tunapotea kila sasa hivi, mtu ukifanya hivi umekula presha, ukifanya hivi ugonjwa wa moyo. Taasisi ya Swiss Tanzania kwa kushirikiana na Peram Tanzania wanatumia maadhimisho ya chakula yanayoendelea katika viwanja vya halmashauri ya mji wa Bariadi mkoani Simiyu kuhamasisha jamii matumizi ya vyakula vya asili kwa ajili ya lishe, kuhamasisha jamii iweze kufahamu mchango wa chakula cha asili katika lishe bora. Kwa hivyo watoto, watu wazima, watu katika rika tofauti tofauti wapo hapa kama mnavyowaona, wamekuja kuonja, wamekuja kufahamu umuhimu wa chakula cha asili katika kuboresha afya zao katika lishe bora, lakini pia katika utunzaji wa mazingira. Vyakula vitakavyopikwa siku ya leo hapa ni vyakula vyakula vya asili kutoka kwenye hayo maeneo na tutapata, tutaweza kupata mchanganyo wa vyakula vyote katika, kutoka kwenye maeneo hayo tuweze kupata sahani moja itakayotengeneza e, lishe kwenye itakayojumlisha magrupu matano ya, ya lishe. Kaimu katibu tawala mkoa wa Simiyu John Trubuza na saa zake kwa jamii ni kutumia vyakula vya asili kwa ajili ya lishe bora. Jamii nyingi ya Watanzania tunaishi vijijini eh? Kwa hiyo hivi vyakula vyote vya asili vilivyoonyeshwa hapa vinapatikana vijijini. Ni muhimu zaidi wazazi ukazingatia kuwapatia watoto mlo kamili. Hata hivyo, msisitizo unaotolewa hapa ni jamii kuzingatia makundi matano ya chakula kwa ajili ya lishe bora. Shabani Lupimo, Star TV, Simiyu. Mtazamaji, na taarifa yake Shabani Lupimo inahitimisha habari za kitaifa. Tuelekee mapumziko mafupi, nitakaporejea itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali Usibadili kituo. Safari moja Mgiriki moja alipitapita humu anajitapatapa humu anasema mimi Tanzania, serikali yote ya Tanzania yangu tamshizi zalo serikali yote Tanzania iko ana mfuko mpana kiasi gani? Sasa mniwe radhi, mniwe radhi, ingawa nasema lazima kuendesha nchi kwa mujibu wa sheria. Kana huyu mchezi anasema hivi nikajua anahonga watu, hawezi kusema hivyo bila kwamba anahonga watu lakini vigumu sana kumpata kwa, lakini hata hivyo nitamfundisha nikamtia ndani nikamtia nikatiwa msukosuko hapa, nikatiwa msukosuko hapa, mwalimu mwachie. Kaambia simwachii, hana adabu akaniletea akaniletea ujumbe, bwana, huyu mtu tunamfahamu, mwachie. Kaambia simwachii, simwachii siwezi kumwacha, hana adabu, anasema serikali yangu yote iko Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi mpaka wakati huu Sasa ni wasaa wa habari wa jicho letu mkoani. Kundi la maafisa waandamizi wa majeshi ya ulinzi kutoka mataifa ya Afrika wanaosoma chuo cha ukamanda na unadhimu DULUT Arusha wamewataka Watanzania kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Nyerere kwa kuendelea kulinda tunu ya amani na usalama kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Sudi Shaban. Kundi la maafisa waandamizi wa majeshi ya ulinzi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanaosoma katika chuo cha ukamanda na unadhimu Duluti Arusha wameendelea na ziara ya kitafiti ya amani na usalama wa maendeleo endelevu nchini Tanzania. Sasa waangali katika hifadhi ya taifa kisiwa cha Sanane kuendelea na ziara hiyo, lakini pia kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 23 ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyefariki Oktoba 14 mwaka 1999 wametembelea kisiwa hiki chenye historia ya kuanzishwa na nguvu ya Mwalimu Nyerere kushuhudia yenye kuvutia na hivyo kupenyezwa ujumbe kumwenzi Mwalimu kwa kulinda tunu ya amani na usalama. Mwalimu alituasa kutunza amani, japo mengi sana alituasa, lakini mimi nimeyapenda haya kwa sababu pasipo amani hakuna maendeleo. Pia imewekwa bayana umuhimu wa kuthamini hifadhi za taifa kwa maendeleo ya nchi maafisa wenzangu wa Jeshi la Ulinzi Wananchi wa Tanzania na wapiganaji kwa ujumla kutenga muda wa kutembelea hifadhi zetu. Ni manufaa makubwa sana kwa hifadhi kwa sababu moja, tunajua ni kama sehemu mojawapo aina mojawapo ya utalii, utalii wa kimasomo. Pamoja na kutembelea hifadhi hii, maafisa hawa wanadhani ni vyema ulinzi ukaimarishwa zaidi katika hifadhi ya kisiwa hiki. Hitaji mikakati ya kuweza kuweka ulinzi. Mojawapo ya tishio ambalo tumeliona hapa ni ni habari ya ishu ya, ya pochi, na wanafunzi wetu wanafanya utafiti ili kuweza kuona ni jinsi gani usalama na amani kwa maendeleo endelevu unaweza kufanyika kwa nchi yetu. Ukiachilia mbali kukabiliwa na masomo ya kijeshi, maafisa hawa wa majeshi ya ulinzi kutoka mataifa mbalimbali Afrika wamefanya ziara hii ikiwa ni miongoni mwa ziara za ndani kutimiza hitaji la masomo ya uhusiano wa ndani na kimataifa. Vile vile kumbukumbu kumbu ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kimeibua umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Mkolani jijini Mwanza, ambao nao wameshiriki kwa kupanda miti katika shule ya sekondari Kasese. Wanafanya hivi wakiamini falsafa za Mwalimu Nyerere ziliishi pia katika utunzaji wa mazingira. Kwa pia tumetumia fursa hii kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kupanda miti katika shule yetu mpya hii ya sekondari ya Kasese. Tumepanda miti kwenye maeneo mbalimbali Upandaji miti leo hii unaofanywa na umoja wa vijana UVCCM kata ya Mkolani ili kuadhimisha kumbukumbu ya mwalimu ni kitendo kitakachosalia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Kasese juu ya umuhimu wa uhifadhi wa miti na baadaye Tanzania kusalia kuwa ya kijani. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Asante sana Sudi Shabani. Mtazamaji, tuelekee tena mapumziko kidogo. Nitakaporejea ni habari za biashara na uchumi. Tafadhali baki hapo hapo. Karibu tena mtazamaji wa Star TV, hizi ni habari za biashara na uchumi. Naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi anayeshughulikia uchukuzi, mhandisi Atupele Mwakibete amekemea kitendo cha baadhi ya wananchi kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii kwenye maeneo ya reli, kitendo ambacho kimekuwa kikisababisha ajali. Adam Damin na undani wa habari hii. Mwakibete ametoa kauli hiyo katika kilele cha maadhimisho ya wiki ya usalama wa reli jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kuwa reli ya TAZARA wananchi wanatakiwa kufanya shughuli zao umbali wa mita hamsini na kwa reli ya TRC wananchi wanatakiwa kukaa umbali wa mita thelathini ili kuepuka kuingilia miundombinu ya reli na kuepusha ajali za mara kwa mara. Wakati mwingine ajali zinazotokea za reli ni uzembe tu wa watumishi, ni uzembe wa wafanyakazi nisisitize kwamba uzembe huo unagharimu maisha ya binadamu wenzetu, na maisha ya binadamu thamani yake hailinganishi na fedha. Maisha yakiondoka hayarudi tena. Sasa uzembe huo, nitumie fursa hii kuzitaka mamlaka zote za waajiri na mamlaka za kinidhamu kuwashughulikia watu wazembe kazini. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA Habibu Suluo amesema mamlaka hiyo itaendelea kusimamia sekta hiyo kikamilifu ili wananchi waendelee kupata huduma zilizo bora, ili hao wafanyakazi wakiwa makini katika uendeshaji wa hivyo. Mkaguzi wa behewa anafanya kwa wakati, anayeruhusu treni kuondoka kwenye zile level crossing, yule mwenyewe anayeendesha kile chombo anakuwa makini, ajali nyingi zitakuwa zinaondoka. Miundombinu ni sehemu ndogo sana ya ajali ambazo zinatokea. Kilele cha maadhimisho ya wiki ya usalama wa reli imebebwa na kauli mbiu isemayo treni zina mwendo kasi ila zinasimama polepole, ikiwa inatoa ujumbe kwa jamii na kuikumbusha kuzingatia alama za reli na kuchukua tahadhari muda wote wakati wa kutumia. Tunaamini kabisa kwamba kwa kufanya haya tutashusha kwa kiwango kikubwa. We need that space between the rail and the people for our operations. It is not safe to build close to the rail. Kuna sehemu zingine sasa unakuta mwananchi anapiga anapiga simu nasema kuna mahala fulani nafikiri tunaona kitu ambacho sisi hatujui mambo, ya mambo ya reli, lakini nafikiri ni vyema mkakiangalia. Wiki ya usalama wa reli inahitimika, msisitizo ni kuhakikisha wananchi hawafanyi shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo ya reli ili kuhakikisha ajali zinazuilika na kunusuru maisha ya Watanzania. Kutoka jijini Dar es Salaam, Adam Damian, Star TV. Asante Adam. Wadau wa kilimo mkoani Morogoro wamekutana kujifunza kwa vitendo mbinu za kilimo ikiwa ni pamoja na matumizi sahihi ya zana za kisasa ili kuongeza tija katika uzalishaji. Ushirikiano kati ya wadau wa kilimo mkoani Morogoro unazidi kukua kwa kasi baada ya serikali kuweka mikakati ya kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika pato la taifa. Wakulima wameendelea kunufaika na elimu kwa vitendo juu ya kuendesha kilimo bora kinachotumia zana za kisasa zitakazoongeza tija kwa mkulima na taifa kwa ujumla naomba sana, kwa sababu sisi ni wakulima wadogo wadogo, na kama ni wakulima wadogo wadogo ishu kubwa mfumo wa kuweza kupata, kwa sababu chombo leo unakuta labda chombo milioni 30 40, mtu kujikamua kwa mara moja kuipata hiyo pesa ni changamoto sana. Kwa mfano mataasisi yanahusiana na mifumo ambayo kutoa mikopo washuke kidogo kwenye, kwenye riba ambazo kidogo zenye kufanana na wakulima. Kwa serikali, yani ombi watupe mikopo, watuoneshe na sehemu ambazo, jamani, eh, eneo hili hapa vijana limeni tunachukua mikopo kwa nguvu. Lakini sasa unaambia nichukue mikopo eneo la kulima sina, sawa sawa na kazi bure. Mara ya kwanza sawalaji zikija wilaya ya Kilombero zinatuokoa sisi kiasi kikubwa, tofauti na trekta zetu tulizokuwepo nazo maana yake. Kwa hiyo trekta zetu zinakula mafuta, sawalaji hazili mafuta. Sawa, eh? na swalaji sasa hivi wamezitengeneza kiubora zaidi. Wadau wa kilimo Agricom na EFTA wameishukuru serikali kwa kuweka mazingira rafiki na kuahidi kushirikiana ili kuongeza tija katika kilimo. Hmm. Kulingana na agenda ya serikali kwamba uh, kilimo kichangia asilimia kumi ya pato la taifa kufikia 2030. Uh, ah, Agricom pia tunaungana na serikali katika hilo. Kila mwaka lazima tuongeze mauzo yetu lazima tubuni uh, zana mbadala pia kwa ajili ya kusaidia wakulima. Kwa mfano mwaka huu tuliplani kuuza matrekta zaidi ya elfu moja ambapo tushafikia mpaka sasa. Mwakani tunatarajia tutaenda mbele zaidi. Uh, lengo letu ni kuzidi kuwa uh, kiongozi katika sekta ya kilimo kwa kuuza zana za kisasa na zana bora. Tunapenda pia kuishukuru serikali inayoongozwa na rais wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira wezeshi kwa taasisi za kifedha kama EFTA kufanya biashara, lakini vile vile kuweka mwamko kwa wakulima kujishughulisha na biashara ya kisasa ya shambani, kwa sababu shamba sasa hivi sio tu swala la kulima kwamba ni mkulima. Hapana, shamba na pesa. mtazamaji, kwa taarifa hiyo, tuende mapumziko mafupi. Nitakaporejea ni habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji, hizi ni habari za kimataifa. Korea Kaskazini imefanya tena majaribio ya makombora yake kwa kurusha kombora la masafa mafupi kuelekea pwani ya bahari ya Mashariki pamoja na kutuma ndege za kivita karibu na mpaka wake na Korea Kusini. Grace Meleo na undani wa habari hizi. Korea Kaskazini imerusha mapema leo kombora la masafa mafupi kuelekea pwani ya bahari yake ya Mashariki na pia kutuma ndege za kivita karibu na mpaka wake na Korea Kusini na hivyo kuongeza zaidi uhasama uliochochewa na majaribio kadhaa ya silaha ya hivi karibuni ya Korea Kaskazini ambayo inamiliki silaha za nyuklia. Ndege zipatazo kumi za jeshi la Korea Kaskazini ziliingia katika eneo la mpakani na jirani yake wa kusini na kufyatua takriban makombora 170, jambo lililopelekea Korea Kusini kuahisha katika eneo hilo ndege zake za kivita. Baraza la usalama la kitaifa la Korea Kusini NSC limelaani harakati hizo za Korea Kaskazini na kusema zinachochea mvutano na kukiuka makubaliano ya kijeshi ya mwaka 2018 ambayo yanapiga marufuku vitendo vya uhasama katika eneo la mpakani. Nako nchini Marekani. Never. Never. Never, never. Never. Kamati ya bunge la Marekani inayochunguza matukio yaliyopelekea shambulizi la Januari 6 mwaka 2021 ilipiga kura kwa kauli moja Alhamis kumtaka rais wa zamani Donald Trump afike mbele ya kamati hiyo kutoa utetezi wake binafsi. Katika kikao kilichofanyika Alhamisi mjini Washington DC, video mpya inayotia wasiwasi ya wasaidizi wake wa karibu wakielezea mpango wake madhubuti wa kutengua matokeo ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini ilionyeshwa. Wachambuzi wanasema matamshi ya Trump ndiyo yaliyopelekea wafuasi wake kutekeleza shambulizi baya dhidi ya bunge la Marekani. Jumbe za kutisha kutoka kwa maafisa wa usalama zikionya juu ya ghasia na video mpya spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi na viongozi wengine wa bunge wakiomba msaada zilionyesha hali halisi siku hiyo ambapo waliokuwa kwenye jengo la bunge walikuwa karibu kukata tamaa. Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba kuna uwezekano mkubwa wa Trump kupinga uamuzi huo wa kamati ya bunge. Tuangazie barani Afrika. Wahadhiri katika vyuo vikuu vya Nigeria wamesitisha mgomo wa muda mrefu ambao walianza kugoma miezi minane iliyopita. Pamoja na mambo mengine, walikuwa wakidai fedha zaidi katika vyuo vikuu, vitendea kazi vya kufundishia, ikiwemo miundombinu bora na malipo yao kuboreshwa. Duru kadhaa za mazungumzo na serikali zilishindwa kutatua mzozo huo. Mwezi uliopita mahakama iliamuru wahadhiri hao kusitisha mgomo, lakini muungano wao ukakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Hata hivyo, mapema Ijumaa ya leo chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu ASU kilitangaza kusitisha mgomo huo baada ya mkutano wa viongozi wake usiku kucha. Makamu wa rais wa muungano huo Crispy Una amethibitisha kusitishwa kwa mgomo huo na muungano huo sasa umewataka wanachama wake kurejea kazini Jumatatu ya wiki ijayo. Mapema wiki hii muungano huo ulitoa dalili ya wazi zaidi ya kusitisha mgomo huo baada ya mkutano na viongozi wakuu wa bunge la Nigeria. Hatua hiyo ya kugoma kwa miezi minane ilikuwa mojawapo ya mgomo mrefu zaidi wa wahadhiri wa vyuo vikuu nchini Nigeria. Ilitatiza shughuli za masomo katika vyuo vikuu vya umma nchini humo na kuathiri karibu wanafunzi milioni mbili. Kusitishwa kwa mgomo huo unakuja kuwa afueni kubwa kwa wanafunzi hao baada ya miezi kadhaa ya kusubiri kwa wasiwasi. Tukiweka nukta katika habari hizi kwa sasa, vijana wawili wa Kipalestina wameuawa wakati polisi wa Israel wakiendesha msako kwenye mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi wa taifa hilo. Ripoti zimethibitisha Wapalestina kadhaa kuuawa miezi ya hivi karibuni katika operesheni za kila siku za maafisa wa Israel katika ukingo huo wa magharibi. Kuongezeka kwa operesheni za kijeshi huko Jenin na kwingineko katika ukingo wa Magharibi kulisababisha mashambulizi mabaya dhidi ya Wayahudi mapema mwaka huu. Vikosi vya Israel kwa sasa vinawasaka washambuliaji waliowaua kwa risasi wanajeshi wawili katika kipindi cha wiki moja iliyopita na katika matukio tofauti huko Nablus na Jerusalem Mashariki ambako Wapalestina walifanya mgomo wa siku nzima mapema wiki hii ili kupinga operesheni za Israel. Asante sana Grace Meleo kwa muunganiko huu wa taarifa za habari za kimataifa. Mtazamaji, tuelekee mapumziko. Nitakaporejea tutakuwa tukidunda dunda na kuteleza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali baki hapo hapo. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa shabiki yetu namba moja. Hizi ni habari za michezo na burudani. Mabenchi ya ufundi ya timu za Kagera Sugar na Ruvu Shooting yametamba kila moja kuibuka na ushindi katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara utakaochezwa Jumamosi hii kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Kuelekea mchezo huo, Francis Baraza ni kocha wa timu ya soka Kagera Sugar, anasema kikosi chake kiko imara tayari kuikabili Ruvu Shooting ili iweze kuibuka na ushindi na kujiweka katika mazingira mazuri ya msimamo wa ligi hiyo. Gera Sugar inatumia uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza kama uwanja wao wa nyumbani kutokana na uwanja wa Kaitaba mkoani Kagera kutumika kwa shughuli za kiserikali. Nao masoja na wako kambini wote ni waliambiwa, tulipata ripoti kuwa tuanze safari kurudi Mwanza E, tumefika jana Mwanza na safari imekuwa nzuri. E, preparation so far so good, kijaribu kuangalia vijana wako katika hali nzuri. Majeruhi nitasema ni wawili watatu, ambapo tawakosa, but the rest of the boys wako ready katika mechi ya kesho. Naye kocha msaidizi wa Ruvu Shooting Rajabu Nakuchema anasema hana shaka na timu ya Kagera Sugar katika mchezo huo wachezaji wote wa timu hiyo wana hali ya kuibuka na ushindi. Taarifa jana kwamba mechi inafanyika hapa Mwanza mechi tunajua itakuwa ngumu kutokana na ubora wa timu ya Kagera Sugar. Uko na mwalimu mzuri, na wachezaji wazuri wazoefu na hata wachezaji wao ni timu ambayo inaandaa mpira vizuri, mashambulizi kuanzia nyuma kwenda mbele. Kwa hiyo sisi tumejiandaa kutokana na ubora wao na sisi tutaonyesha ubora wetu ili tupambane tuweze kupata pointi tatu muhimu kwa ajili ya mchezo wa kesho. Msemaji wa timu ya Ruvu Shooting Masawe Bwile anatamba msimu huu kufanya vizuri na kupata nafasi ya kushiriki mashindano ya kafu msimu ujao. Tunataka tuoneshe kwamba tunachokifanya katika klabu nyingine na hasa hizo klabu wao wanazoziamini kubwa kubwa, tunapokutana na hawa wengine akina Kagera Sugar sasa wakung'utwe kikamilifu. Kwa hiyo kesho ni siku ya ile ile, ile ile ETK plus Nyua ionekane kwa kasi ya hali ya juu. Nao manahodha wa timu hizo wametamba kuonyesha mchezo mzuri. Tunaheshimu Ruvu kutoka na Ruvu, so siwezi kusema ni timu ndogo au la, tunaheshimu na kocha mwenyewe alichofundisha ndani ya nini uwanja wa mazoezi ni kuweza kushambulia kwa haraka haraka kuweza kupata mabao mapema. Walimu katuandaa kwanza tunacheza na timu nzuri, afu tupo ugenini. Kwa hiyo kashatuandaa kiakili na kimwili na kimapambano. Timu hizo zinakutana zikiwa na alama tofauti katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, wakati Ruvu Shooting ikiwa na alama kumi nao Kagera Sugar tayari imejikusanyia alama tano katika mfululizo wa ligi hiyo inayoshirikisha timu 16. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Benchi la ufundi la klabu ya Azam limesema maandalizi kuelekea mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya klabu ya Al Akhdar ya Libya yamekamilika ikiwemo kurejea kwa baadhi ya wachezaji wa kikosi hicho waliokuwa wakisumbuliwa na majeraha. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Leonard Nyoni. Jumapili hii majira ya saa moja kamili jioni, klabu ya Azamu itashuka kwenye uwanja wa Azam Complex kucheza dhidi ya Alkadar ili kutafuta ushindi wa mabao kuanzia manne utakaowezesha kusonga mbele kwenye michuano hiyo baada ya kupoteza mchezo wa kwanza kwa mabao matatu bila majibu. Kocha wa washambuliaji kikosi hicho Kaliongala anasema malengo yao ni kucheza hatua ya makundi na wanaamini yatatimia Jumapili hii. E, wiki nzima hii e tumefanyia tumeyafanyia yale makosa yetu e, tunaelewa ukubwa wa mechi ile kwa mbele yetu. Of course ile kufungwa zile tatu ilituma sana, kwa hiyo kesho tunahitaji reaction kwa kila mtu e, inawezekana na morali ya wachezaji iko vizuri, ni kuweza tu kutimiza hiyo Jumapili e, tunaanza kwa goli moja, ndio baada hapo ndio tutajua mengine. Amewaomba mashabiki na wanachama wa klabu hiyo kujitokeza kwa wingi ili waweze kuwapa nguvu wachezaji wao katika mchezo huo. Tunahitaji sana sapoti yao, maana wao ndio kila kitu. Wao waete hamasa kubwa, wawe mchezaji kumi na mbili kwetu sisi. Nje kidogo ya makao makuu ya klabu ya Azam linapatikana tawi la Azam Kwanza, ambapo baadhi ya wanachama wake wanatoa ya moyoni kuelekea mchezo huo. Tuna uwezo wa kushinda tena hapa kwetu. Kwanza kabisa tunaangalia hamasa iliyopo sasa hivi na usajili wenyewe. Kama una Azam tawi namba moja hapa, tunasema kwamba uwezekano kabisa wa kupindua meza upo. Management imeamua kwamba mashabiki na wapenzi wote wa Azam waingie bure, nalo tumeona la muhimu sana hilo. Sisi wenyewe tawi namba moja hapa tumejiandaa vizuri kuungana na Azam kwa hamasa kubwa. Hakika kabisa kwamba hata ile mechi ya kwanza tuliteleza tu kidogo, lakini kwa mechi hapa hii tushajua hayo mapungufu yao, na sisi wenyewe tushajijua kwamba hii mechi tunashinda kabisa mapema, tunamaliza kazi. Hao Waarabu wakija hapa hawatoki, kikosi chetu kizuri kuliko wao, kwa hiyo wakija Jumapili hapo atoki mtu. Klabu ya Azam haijawahi kupoteza mchezo wowote wa kimataifa kwenye uwanja wa Azam Complex tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo miaka 15 iliyopita. Leonard Nyoni, Star TV, Dar es Salaam. Eh, kila la heri Azam FC katika harakati zenu za kupindua meza. Wanamuziki wa bendi ya jumuiya inayomilikiwa na watu wenye ulemavu wameiomba serikali kuwasaidia kutimiza malengo yao ya kukuza vipaji vyao vya muziki na kuisaidia jamii kuachana na dhana ya watu wenye ulemavu kuwa hawawezi kufanya shughuli yoyote.